Um, dois, três. Bora! The King of Fighters 2002 Unlimited Match. Se inscrevam, obliterando os jogos. Ele merece muito. The King of Fighters. Opa, valeu aí, Guilherme. E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje, atendendo a pedidos, vamos jogar The King of Fighters 2002 Unlimited Match! Unlimited Match! E vamos para a primeira luta, começando pela Whip. Round 1, fight! Se você acompanha essa série, sabe que não pode faltar no trio. Sim, o gordão! Ah, vai dar chicotada na sua mãe! Esse provavelmente vai ser meu trio no KOF 15. E agora K-Dash. Round 2, fight! Toma! Show! <laughs> Ah, protagonismo aqui não! E agora máxima! Round 3, fight! Barrigada dele! Isso! Olha o combo! É isso aí! Winner, Oda Select. O primeiro trio já foi. Vamos pro próximo. Eu estou jogando desde o KOF 94. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. E agora, Ramon! Opa! Toma! KO! Winner! Otaku Shibui ne! Perfect! Oh, beleza! E agora, Seth! Ah, Round 2, fight!

Rolando! Subindo! Vai, vai, vai, vai, vai! Nossa! Empatou! droga! É isso aí! Vamos pro próximo! Winner! E agora o trio do Art of Fighting! Começando pelo Robert, também conhecido como Loba! Vamos lá, Goro Daimon! ほら行きますぜラウンドワンファイト遊撃ほれ You wasting! You... Isso, cata! Toma! KO! Winner! Perfect! E agora, Yuri! Magoro, pega ela! Uhum, uhum. Isso, carta. Tá E agora, viu? Ora, ora! Round 3, fight! secreto! Winner! Oda E agora o trio do Fatal Fury. Começando por Joe. one. Fight! Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. E fora! KO! Winner! <laughs> E agora Terry. No problem. Round 2. Fight. Olé. KO. Winner. Terry fora. E agora, Andy! <laughs> Round 3, fight! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeo como esse? Então já sabe, não esqueça do like, hein? É muito importante. Eu tenho esse jogo na Steam, se você quiser jogar uma partida comigo, é só entrar em contato pelo Discord, o link vai estar na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Winner! E agora, vamos enfrentar... Oh, é o Kusanagi! Oda Select. Um salve aqui para o Coffee Doidos por Lutas. 気移りしたがおかわり、はい、動かすんなWinner! All the E agora o trio das garotas. Começando por Hinako. ラウンド閉めたかしらい escapou. Ah, maldita. Tô preso. Isso! o Winner, Otaku Shibui Ah, e a música? E agora, Melee! Round 2, fight! Lagoro. Round 3, fight! Nossa! KO! Winner! É isso aí! E agora, Shang Fei! Round 4, fight! Isso! Ah! KO! Droga! Linda! Ah, pra variar, sobrou pro Shang.

Isso! Winner! E agora, vamos para o chefe! Quem será que vem? Ah lá, são quatro chefes. Isso significa que vão ser quatro gameplays. ou Crisálide! E agora, Crisálide! Inscreva-se no canal do Conhecendo os Games Retro. A luta contra ele no 99 foi espetacular. Espero que essa também seja boa. Vamos lá! Round 1. Fight! うん。 Secreto. Ah! KO! Vamos lá, Goro! Round 2, fight! Terremoto! pegando fogo, bicho! secreto! Ah! É, sobrou pro gordão de novo. Round three, fight. Vamos lá. Quebre a cara dele. Bolada dele. Opa! Ai! O quê? foi isso? Vai, vai, vai, vai! Isso! Winner! E agora, a batalha final! Rugal. E agora, salve-se quem puder. Older Select. Pra quem tava querendo que eu jogasse esse, se prepara, porque vão ser quatro gameplays. Muita calma nessa hora. Round 1. Fight. Vamos lá, Clark. Olé! Olé! Olé! Ah, Genocide Kata! Pegou! Isso! Ah, já pro chão! Catada aérea! Vai, vai, vai, vai! Toma! Ah, maldito! KO! Boa seguida! Vamos lá, Goro! Round 2, fight! Opa! Olé! Nossa! Não! Ah! Seu desgraçado! Vai, vai, vai! Opa! Olha o combo! maldito! Ahá! Isso! Nossa, faltou um hit pra vencer. Vamos lá, Shane. Vamos decidir essa parada. Agora! Round fight! Vem, bota a cara pra tomar bolada! Você não é chefão?

Olha o combo! O quê? KO! Droga! Caramba, deu nocaute duplo! Agora! Final! Vamos lá que é para decidir! Não! Não! Não, não! Vai, pula, pula, pula! Isso! Beleza! É isso aí! Conseguimos! Winner! Derrotamos o Rugal!